በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመጨረሻው ምዕራፍ ሰላም እላችኋለሁ። የጌታ ቅዱሳን እንደምን አላቸው? በዚህ እንግዲህ የ microchip በደም ውስጥ ማስቀመጥን microchip implantation በተመለከተ በተለያዩ ርዕሶች ላይ እንግዲህ ሳካፍላችሁ ቆይቻለሁ። አሁን በአጠቃላይ ለቤተ ክርስቲያንም ለሰው ልጆች ሁሉ አጠቃላይ የሆነ ምክርና እንደ ጥሪ መፍትሄ የመፍትሄ ጥሪ ሀሳብ ነው በዚህ በዘጠነኛው ምዕራፍ የማቀርብላቸው። እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር ሰው ወደ እውነት አይመጣም። ቀደም ብዬ በመግቢያ እንደተናገርኩት አንድ እውነት በእግዚአብሔር ሲገለጥ በሰው ውስጥ ኃይል ይሆናል። ውሸት ደግሞ ለሰው ሲገለጥ በዚያኑ መጠን በሰው ውስጥ ስንፍና ድካም ይሆናል። ማለት ወደ ሴጣን መቅረብ ከድካም ሁሉ የሚበልጠው ድካም ነው። እና ምንድን ነው የምላችሁ የምሰጣችሁ ሀሳብ እውነትን ፈልጋችሁ አግኙ የሚል ምክር ነው ያለኝ። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ውስጥ ከሀያ አንድ ጊዜ በላይ እውነት የሚለው ቃል ተጽፏል። እውነት አንድ ነው። እውነት አስር አይሆንም። እውነት ሺህ አይሆንም እና ወይ ልክ ነው ወይ ልክ አይደለም። አያችሁ፣ ወይ ልክ ነው ወይ ልክ አይደለም፣ ወይ ትክክል ነው ወይ ትክክል አይደለም፣ ወይ ከሰይጣን ነው ወይ ከእግዚአብሔር ነው፣ ወይ ከክፉ ነው ወይ ከመልካም ነው። ስለዚህ በዚህም ምድር አጭር ጊዜ ነው፣ ሰባ ዓመት ነው፣ አምሳ ዓመት ነው የምንኖረውና መቼ እንደምንለቃ ስለማናቅ እውነትን ፈልጎ ይሄንን በጣም አበረታታችኋለሁ። 666 ምንድን ነው? እንዴት ተጠቀሰ? ለምን ተጠቀሰ? የራእይ መጽሐፍ ምንድን ነው? በተለይ ቤተ ክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች የራእይን መጽሐፍ በተመለከተ ለምዕመናኖቻችን ምን ያህል አስተምረናል? አልበደልንም ወይ? መጽሐፍ የተከደነ መጽሐፍ ነው፣ ከባድ ነው፣ አስፈሪ ነው፣ ብዙ ተምሳሌታዊ ነገሮች አሉት እያለን ከህዝቡ እጅ አላራቅ ነው ነው ወይ? ይሄ እውነት መፈለግ አይደለም። ይሄ እውነትን ከመፈለግ መሸሽ ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ዋጋ ከፍላችሁ ወደ ጥናት እንድትሄዱ ይሄን አበረታታችኋል። እንዲህ ካላደረጋችሁ በስተቀር 666 ቺፕ በእጃችሁ ውስጥ ትቀበላላችሁ። ከዚህ እግዚአብሔር ይጠብቀን፣ ጸሎታችንም ነው። እንግዲህ ቁጥሩን መቀበል የለባችሁም ነው ማጠነክረው ምክሬ። ለምን ቢባል ስለ G module ትንሽ ማውራት ትፈልጋለሁ። ይሄ ከ medical ጋዜጣ ያገኘሁት እና ከሰዎች ምስክርነት የሰማሁት ነው። ጂ ሞጁል ኤቢሲዲኤፍ ጂ ጋድ ሞጁል ማለት ነው። በዚህ በሰው አንጎል ውስጥ G module የሚባል temple ነው ይባላል። ቴምፕል ኔ ቴምፖራል ዞን የሚል ርዕስ ነበር ያለው። የአንጎሌ አምልኮ ማዕከል ተብላ መስከረም 22 2000 ዓ ም በ medical ጋዜጣ ላይ በገጽ 16 ውስጥ ዶክተር ነጂብ አልአሚን ባቀረቡት መረጃ እንዲህ ያስነብቡናል። ጽሁፉ በአንጎላችን ውስጥ ስለ ፈጣሪ እንድናስብ የምታደርግ ልዩ ክፍል ተገኝታለች ይላሉ። በጽሁፍ ውስጥ የ neuroscience ተመራማሪዎች አንጎል በሚያነብ ማሽን ወይም MRI ባደረጉት ምርምር እንዳረጋገጡት በሰዎች በቀኝ በግራና በቀኝ ጆሮ አካባቢ በሚገኘው የአንጎል ክፍል ላይ በመንፈሳዊ ዝማሬና በጸሎት ወቅት ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ፍሰት ያለውን ልዩ ክፍል ማግኘታቸውን ተረጋግጧል። ተመራማሪዎቹ ይህንን ክፍል G module ወይም God module በማለት ጠርተውታል። እንግዲህ የአንጎል የአምልኮ ማዕከል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ሀሳብ ጋር በተያዘ እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆነን ያሳያል የሚል ነው። ከዚሁ ጋር በተያዘ በእውነት ሰው መንፈስ፣ ነፍስ፣ ስጋ አለው አይደለም? በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በካቶሊክም ስንመለከት ህንፃ የሚሰራው ቅድስት ቅድስተ ቅዱሳን አደባባይ ተብሎ ነው የሚሰራው። በዛው ተመሳሳይ መልኩ ሰው መንፈስ፣ ነፍስና ስጋ አለው። በሰው መንፈስ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚያድረው፣ በተቀደሰው የሰው መንፈስ። ባልተቀደሰ የሰው መንፈስ ደግሞ አጋንንት ያድራሉ። ስለዚህ G module እግዚአብሔርን ለማምለክ የተሰራች center እንደሆነች የአምልኮ ማዕከል ናት ብለው እነኚህ ሰዎች ተናግረዋል። በቅርብ ጊዜ ደግሞ አንዲት sister ለባለቤቴ ነግራት በቅርብ የሚሰራው ይሄ chip በሰው ደም ውስጥ መታወቂያ RFID በሚሰጥበት ጊዜ አንዱ የሰው አይምሮ በጣም እየተፈራ ስለሆነ ሰው እግዚአብሔርን እንዲያመልክ ስለማይፈለግ በገሃነም ደጆች ሰው እግዚአብሔርን የፈጠረውን አምላኩን እንዲያመልክ ስለማይፈለግ እግዚአብሔርን እንዳያመልክ ይችን ጂሞጁል ይደልቷታል ይባላል። እንግዲህ ወሬን ወሬ ይከተሏል ይላል ሕዝቅኤል ምዕራፍ ሰባት ላይ እና ይቺ ወሬ እየተወረወረች እኛ ጆሮ ደርሳለች እና እንዲሁ ቸል ብላችሁ እንዳትመለከተዋት ነው አንደኛው። ከዚህ የተነሳ ይመስለኛል ራእይ 13 3 እና 4 ምድር ሁሉ አውሬውን እየተከተለ ተደነቀ ይላል። በጣም የሚገርም እኮ ነው ወገኖቼ። እንዴት ምድር ሁሉ አውሬውን ይከተላል? አንድ ነገር አለ፣ አንድ ሻጥር፣ አንድ ተንኮል ተሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ጂ ሞጁል ከተደለተች ሰው እኮ ፉዞ ሆኖ ማለት እኮ ነው በቃ። እና ይሄ ይሄን ለዚህ ነገር ራሳችሁን ሰጥታችሁ ቲ G module ኣችሁን ብታስደልቱና እግዚአብሔርን ማምለክ ባትችሉ ወዳችሁ የገባችሁበት ነገር እንደሆነ ይህንን መርሳት የለባችሁም። compromise አታድርጉ። እዚህ ቦታ ላይ አያችሁ፣ መታዘዝና ለቃሉ መታዘዝ ነው። ቃልን እንድታዘዝ እርዳኝ ማለት በጣም አስፈላጊ ነው። ሁለተኛው ምተውላችሁ chip chip mobile phone እና ኮምፒውተር chip ሞባይል ሴል እና phone እና ኮምፒውተር ከፍተኛ ግንኙነት እዚህ እንዳላቸው ከዚህ አሁን እዚህ ጋር ሰውየው አለ በግራ እጁ ላይ ነው ያስገጠመው። ወደፊት ተጠንቀቁ። እዚህ ጋር አሁን ግራ ቀኝ የሚባል ነገር ብዙ መቸገር የለብንም። እኛ በቀኝ እጃችን ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። በግራ እጄ እቀበላለሁ ብላችሁ አይነት ነገር እንዳትታልሉ ተጠንቀቁ። በየትኛውም የሰውነት ክፍል ውስጥ ከደም ጋራ connectivity ባለው መልኩ chip ማስቀበር ክልክል ነው። ይህንን እወቁት እና በግራ በእጁ ውስጥ ባለው chip ያለው chip እና cellphone ኑ እንደተገናኘ information የመለዋወጥ ነገር እንዳለ ይሄንን በደንብ እንድታዩ። ይሄ አሁን የምናየው የሰው አንጎል አለ። chip በሰው አንጎል ውስጥ በሚገጠምበት ጊዜ የኮምፒውተር chip እና የሰው ጭንቅላት በነርቭስ ሲስተም በኒውሮ ሊንክ አማካይነት ይሄ ማስክ የተባለው ሰው እንደሰራው ወደፊት ግንኙነታቸው በጣም ከፍተኛ እንደሚሆን አሁን እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ እነዚህ ሶስቱ ሲገናኙ ስለ ደም ስለ ደም ሁኔታ ትንሽ ማውራት ትፈልጋለሁ እዚህ ጋር ደም የፍጥረታት ህይወት ማዕከል ምሰሶ ነው። ፈጣሪ ሰውን ሲፈጥረው ራሱን የቻለ ተፈጥሯዊ የሙቀት መጠን መቆጣጠሪያ በሰው ደም ውስጥ አድርጎ ነው እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው። ፈጣሪ በሰው ውስጥ በጣም በሚያስደንቅ ምህንድስና ጥበብ ታላቅ ስራን ሰርቷል። chip ግን ይህንን ውብ አሰራር አደናቃፊ ሂደትን ያካሄዳል። ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችን በዘሌዋውያን 17 ከ11 እስከ 14 ስንመለከት የሰው ህይወቱ በደም ውስጥ ነው ይለናል። እዚህ ጋር ልብ በሉ። ዘፍጥ ዘሌዋውያን 17 ከ11 እስከ 14 ህይወት በደም ውስጥ ነው ይላል። ልብ በሉ። ለምንድን ነው እሱ chip በደም ውስጥ የሚቀበረው? አያችሁ፣ በግራ ላይ ያለ ትሩዝ አለ፣ ቀኝ ላይ ይወራለታል። በቀኝ ላይ ያለ እውነት አለ፣ ግራ ላይ ይወራለታል። ድርጊቱ የሚከናወነው ምስራቅ ላይ ነው። ምዕራብ ላይ ግን የሚሆን ነገር ይወራል ማለት ነው። ጄሲ ሚስራ የተባሉ ሰው በመጋቢት 2013 እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር የሬዲዮ ሞገድ ጨረር በሰውነት ደም ዝውውር ላይ negative አሉንታዊ አስሚታ ወይም ችግር እንደሚፈጥር ጥናት እንደሚያረጋግጥ ተናግረዋል። ደም በጣም ብዙ የሆኑ ሙቀት ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎች እንደሚያስተላልፍ ይታወቃልና ይሄ chip ኡ ችግር እንደሚፈጥርበት ነው። ወደ ቆዳ የሚደርሰው ሙቀት አሁን የኛ ሰውነታችን ወደ ሰውነታችን ሙቀት ይመጣል። ይሄ በአራት አይነት መንገዶች ነው። በጨረራ ወይም በብርሃን ፍጥነት በሰውነት ውስጥ ማግኔቲክ ዌብ አማካይነት ሙቀት ሊጓዝ ይችላል። በትነት መልክ በንክኪ ወደ ሌላ አካል ሙቀትን በማስተላለፍ በአየርና በውሃ አማካይነት ሙቀት ወደ ሰውነታችን ሊተላለፍ ይችላል። በጨረራ ሙቀት ሲተላለፍ ኃይል የሚወጣው በአየር ውስጥ በ electromagnetic ሞገድ ስርጭት አማካይነት ነው። ሙቀት ሲተላለፍ የሰውነታችን ደም የሚሸከመውን የሙቀት መጠን የሚወስኑ ልዩ ልዩ ክፍሎች አሉ። ለምሳሌ ሙቀትን ለማዘዋወር ያለው የደም ልክ በሰውነታችን ውስጥ ደም የሚዘዋወረው የኛ የሰውነታችን የሙቀት መጠን አለ። የደሙ የደም ለማዘዋወር ያለው የደም የደሙ ልክ አለ። ያለው የደም እፍጋት ወይም የደም መጠጋጋት ዴንሲቲ አለ። የደም ደግሞ density አለ። የደም ዝውውር ፍጥነት ደግሞ አለ። ይሄ velocity የሚባለው ደማችን በሰውነታችን ውስጥ ፍጥነት አለው ሲዘዋወር። እንደገና አራተኛ የደም ቧንቧ አካባቢ ይሄን አክዘንግ የምንለው በባዮሎጂው አክዘንግ የደም ቧንቧ መሀል ለመሀል የሚሰነጥቀው ርቀት ማለት ነው። አክዘንግ በደም ቧንቧ ውስጥ center መሀል ለመሀል የሚሄደው radius የምንለው ማለት ነው። diameter ኡ ሳይሆን radius ኡ የዛ የደም መጠን ደሞ አለ። ከነዚህ ውስጥ በደም ውስጥ የፍሰትን ሁኔታ ተቆጣጣሪ መጠን አልባ ብዛት ያለው fluid ወይም ደግሞ ይሄ እንደ ፈሳሽ ያለ ነገር አለ ከደም ፍጥነትና መጠን ጋር እንዲሁም ከደም ቧንቧ ከአክዘንግ ጋር ግንኙነት ያለው አሰራር ከሚተላለፉ ሙቀት እፍጋትና በደም ቧንቧ ዙሪያ ባለው የሙቀት መጠን ላይ ነው የሚያርፈው ማለት ነው። ደማችን የተሰራው ከፈሳሽና ከጠጣር ነገሮች ነው። ፈሳሽ የሆነው ክፍል ፕላዝማ የሚባለው የሰውነታችን ግማሽ ክፍሉ ማለት ነው። ይሄ ከውሃ፣ ከጨው፣ ከፕሮቲን ነው የተሰራው። ጠጣሩ ክፍል ደግሞ ነጭና ቀይ ደም ሴሎችን እንዲሁም platelets የተባሉ እንክብሊተ ደም የሚባሉ አሉ። ከነሱ ነው የተሰራው። እነዚህ የነጭና የቀይ ደም ሴል platelets የተባሉ እንክብልተ ደም የሚባሉት በደማችን ውስጥ የሚገኙ ትናንሽ ቀለም አልባ የሆኑ እንደ ደም መርጋትን፣ የደም መዘዋወርን፣ የደም መቆምን፣ የዝውውር መቆምን፣ የደም ፍሰትን እንዲፈጠሩ የሚያደርጉ ሳህን መሰል ክፍሎች ናቸው። እነ platelets የምንላቸው ወይም እነ ደም የሚባሉት ቅርጻቸው እንደ ስፖንጅ የመሰለ የደም ክፍሎችን የሚመረቱበት በአጥንታችን መቅኔውስ ነው። በአጥንት መቅኔውስ ወደ ነጭና ቀይ የደም ሴልነት እንዲሁም ወደ እነዚህ እንክብልተ ደም ሳህን መፈጠር ምክንያት የሚሆኑ የሴል ግንዶች ደግሞ አሉ። የደማችን አርባ ከመቶ የሚሆነው ኦክሲጅን ነው። ይህ ኦክሲጅን አየርን ከሳምባ ወደ ሰውነታችን ክፍሎች እንደገና የተቃጠለውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከሰውነት ክፍሎች ወደ ሳምባ ያጓጉዟል። ለዚህ ሄሞግሎቢን የሚባል ኦክሲጅን የሚሸከም ከፕሮቲን የተሰራና ደምን ወደ ቀይነት የሚለውጠው ሞለኪውል ይጠቀማል። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ አንድ ትኩረት ማድረግ ያለብን። ብዙ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የኤሌክትሮማግኔቲክስ ሞገድ ጨረር ማለት ነው። ለምሳሌ ከሞባይል እኛ በምንደው ስልክ በምንደውልበት ጊዜ ከሞባይል እኛ ስንደውል ወደ ሰው ሞባይል የሚገባው እሱ ነው። ጨረር አለ ይሄ እዛ ጋር ፍሪኩንሲ ድግግሞሽ ያለው ጨረራ አለ። በሰው ህይወትና የሞለኪውሎች ቅንጅት ላይ ተውሳክ እንዳመጣና ችግር እንደፈጠረ ይረጋገጣል። ከዚህ በፊት ይህን ቀደም ብዬ የሞባይል ስልኮች የሬዲዮ ሞገድና ርግብግቢት እንዲሁም የሚቀበረው ቺፕ በሰው ደም ውስጥ ያለውን የኦክሲጅን አንድ የሙቀትና ሁለት የሂሞግሎቢን የተቀናጀ ስራ እንደሚጎዳና የሂሞግሎቢንን ትክክለኛ አወቃቀር እንደሚለውጠው ታውቋል። ቺፑን እንዳንቀበል ግድ የሚለን ሌላኛው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። በአሜሪካ በጣም ድንቅና ታዋቂ የነበረው ኮንኮርድ የተባለው አውሮፕላን በሰዓት 2180 ኪሎ ሜትር ነበር የሚበረው። ያገኛችሁት ያለ ቦታው በተቀመጠ ብረት ምክንያት ተቃጥሎ ከጥቅም ውጭ የሆነ ይሄ አውሮፕላን ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር በፈጠረው ሰውነታችን ውስጥ ቺፕን በማስቀመጥ የሰውነታችን ካለፈው እንግዲህ ወደ መቶ ሰባ የሚደርሱ አደጋዎችን ነው የዘረዘርኩላችሁ። ከዚህ የተነሳ ነው ይሄ ሁሉ የሚፈጠነው። ደም ውስጥ ነው ቺፕ የሚቀመጠው። አገኛችሁት ወገኖች? አሁን እዚህ ጋር ሰውነታችን ከልዩ ልዩ ሴሎች እንደተሰራ እንግዲህ የሴል አይነቶች ወደ ሁለት መቶ ናቸው። የሴል አይነት አይነታቸው ማለት ነው። የቆዳ፣ የደም፣ የአጥንትና የአንጎል ሴሎች የሚባሉ አሉ። ወደ ሁለት መቶ አይነት ከሰባ እስከ ዘጠና ትሪሊየን የሚደርሱ ናቸው እነዚህ ሴሎች። የራሳቸው ሙቀት፣ የራሳቸው እንቅስቃሴ፣ የራሳቸው አይነት የጠራ አሰራር አላቸው። እግዚአብሔር nature ን ሰውን ሲፈጥረው በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ነው። ቺፕ ተገጠመበት ማለት imbalanced ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ከዚህ ይሄንን truth እንድትይዙ አደራላችኋለሁ። ሌላኛው በሶስተኛ ደረጃ ማስተላለፍላችሁ ምክር ካርል ሳንደርስ የተባለው የመጀመሪያው ቺፕ የፈጠረ ሰው አለ። ካርል ሳንደርስ የተባለው ይሄ ሰው ለ32 ዓመታት በኢንጂነሪንግ ሙያ ላይ ሰርቻለሁ ይላል። በ1966 ቺፑን ከኢንጂነር ነው ከሙያው ጋር በተያያዘ ፕሮጀክቱን ለመስራት እንደተነሳ በኤምአይኤፍ እና በሲአይኤ አማካይነት በእንስሳ ውስጥ የሚቀበር ቺፕ ነበር ነው የሚለው ካርል ሳንደርስ እና በ1970ዎቹ ከሰዎች ጋር ሆነው ወደ መቶ ያህል ባለሙያዎች በአንድነት ሆነው ይሄ ነጥብ ሰባ አምስት ሚሊ መጠን ያላትን ስንዴ የምታህል ቺፕ ለመስራት ወስነው እንደተነሱ ነው እዚህ ጋር አሁን ፎቶን የምትመለከቱት ቺፕ በቀኝ እጅ ውስጥ ተቀብራለች። ይቺን ቺፕ ከሰሩ በኋላ ስለ ቺፕ ሲናገር እንዴት እንደሰራት ሲናገር ይህ ቺፕ የምትሰራው ይላል ሊቲየም በሚባል ባትሪ ሆኖ ከሰውነት ሙቀት ጋር በተገናኘ መልኩ ነው ይላል ካርል ሳንደርስ። ተመልከቱ። ይቺ ቺፕ ምን አላት ነው የሚለው። ቺፕ ከሰው አንጎል ጋር ትገናኛለች። የራሷ memory አላት። ሊቲየም በሚባል ባትሪ በሰውነት ጋር ከሰውነት ሙቀት ጋር በተቀናጀ መልኩ ነው የምትሰራው ይላል። የሊቲየም ባትሪ ሙቀት ካላገኘ አይሰራም። በየጊዜው ቻርጅ መደረግ አለበት። ከዚያም ይህንን ቺፕ በሰው ሰውነት ውስጥ የት ጋር መቀመጥ እንዳለበት መፈለግ ጀመርን ይላል። ከሰዎቹ ጋር ጥናቱን በሶስት ቡድን ከፍለን ማጥናት ጀመርን። በጣም ብዙ መረጃዎችን በቡድኑ አማካኝነት ከሰበሰበን በኋላ በመጨረሻ ላይ በግንባርና በቀኝ እጅ ላይ ብቻ ቺፑ ሊቀመጥ እንደሚችል እንደተናገሩ ይሄንን ሀሳብ አውዶ ቪዲዮውን ማዳመጥ ትችላላችሁ። ካርል ሳንደርስ ቺፕ ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ። እንግዲህ ከዛ በኋላ እኚህ ሰው ቺፑን ከሰሩት በኋላ በራእይ ጌታን ይቀበላሉ። በራእይ ውስጥ ያለውን ነገር ይነግሯቸዋል። ምን አሉ? በራእይ ውስጥ መጽሐፉን ከተረዳሁ በኋላ በጣም አዘንኩ ይላሉ ካርል ሳንደርስ እና በቀጣይ ምንም ይሁን ምን ይላሉ ቺፑን በግንባራችሁም ሆነ በእጃችሁ አትቀበሉ በማለት በተደጋጋሚ እኚህ ሰው አጠንክረው ተናግረዋል። ለዚህ ነው እንግዲህ ቺፑን መቀበል የሌለብን ማለት ቺፑን የፈጠሩት ሰው ማለት ነው እኚህ ሰውዬ። ሌላ በአራተኛ ደረጃ እንደ ምስክር አድርጌ የማቀርባቸው በጣም የምወዳቸውና ምናልባት ከሰላሳ ዓመት በላይ ኢሜይል በማድረግ አራት የኚህ ሰውዬ አምስት መጽሐፍቶቻቸው እጄ ገብተዋል። ቴክስ ማርስ ይባላሉ። የእሳቸው ምስክርነት ነው። እኚህ ሰው በ1944 ነው የተወለዱት። በ2019 ዓ ም ነው ወደ ጌታ የሄዱት እና በ microchip እና በአውሬው በነገረ ፍጻሜና በራእይ መጽሐፍት በኢሉሚናቲዎች ከካቶሊካዊት ጋር ከጽዮናዊነት ጋር በተያዘ ብዙ ጽሁፎችን የጻፉ ኦዲዮ ቪዲዮዎችን ያዘጋጀ ሰው ናቸው። እኒህ አሜሪካዊ ሰው ትልቅ ministry ዎችን በኦስቲንና በቴክሳስ መስርተዋል። የራሳቸው የሬዲዮ የአየር ግንኙነትም የአየር ሰዓት ነበራቸው። Flash Point የምትባልም ደግሞ በራሪ ጽሁፍ ነበረቻቸው። እና በመጨረሻ ላይ በጣም በረቀቀ መንገድ ብዙ አስደናቂ ነገር ስለ ቁጥሩ ስለ ቺፕ የጻፉት LUCID LUCID እነኚህ ሁለት እነኚህ ቃላት Logical Universal Communication Interactive Data Bank የሚል ነው። ይሄ ዓለም አቀፍ አመክንያዊ ግብረአበር የግንኙነት ትክክለኛ የመረጃዎች ክምችት የሚል መጽሐፍ ጽፏል። እዚህ መጽሐፍ ውስጥ እኚህ ሰው የጻፉትን ነገር ላንብብላችሁ። <clears throat> biochip ተከላና 666 biometric ID card የአውሬው ዓለም አቀፋዊ የሰው ልጆች መቆጣጠሪያ ስልትና ለመደበቂያ ስፍራ አለመኖር ያለ 666 ቤትን ለቆ መውጣት ስላለመቻሉ ስለ አዲሱ ምልክት ካርድ ስለ biochip ተከላ biochip ን መትከል ወይም ደግሞ መሞት የሚል ርዕስ እንዳላቸው የአዲሱ ዘመን እንቅስቃሴ ምስጢራዊ ምልክት የሚል እንደጻፉ የደም ገንዘብ የሚል ይሄ የደም ገንዘብ የሚለው እንግዲህ አሁን Mondex የሚባል የደም ገንዘብና ሰውን ባሪያ ስለማድረግ ስርዓት ነው እኚህ ሰው እየጻፉት። የደም ገንዘብ የሚለው እንግዲህ ሞንዴክስ company የሰራው MON DEX MON ማለት money ማለት ነው። DEX dexter ማለት ነው። ሞንዴክስ ማለት መኒ ኢንዝ ራይት ሃንድ ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ጽፏል። ስለ ጦሰኛው 666 666 ከጥንታዊ የባሪያ አሳዳሪው ስርዓተ ማህበር ጋር ስላለው ተያያዥነት 666 የመጨረሻው የሰዎች ነፍስ ገዥነት እና ስለ 666 እና ክርስቶስ ኢየሱስን በተመለከተ እኚህ ሰው እንግዲህ በ1996 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እንግዲህ የዛሬ 24 ዓመት ማለት ነው ብዙ ጽሁፎችን ጽፏል። ስለዚህ ስለ አውሬው በጣም ብዙ መጽሐፍቶችን The Mystery Mark of the New Age የሚል ዘ ዳርክ ሲክሬት ሰው ዘ ኒው ኤጅ የሚል Mega Forces የሚል The New Age Lies to Women የሚል Ravaged by the New Age የሚል ባለቤታቸው ዋንዳ ማርስ የምትባል አለች እሷም ደግሞ የ New Age Movement የአዲሱ ዘመን እንቅስቃሴ አሁን በኢሉሚናቲ የተዋጣው እንዴት አድርገው የቤተ ክርስቲያንን ልጆች ወደ ዓለማዊነት ሊለውጧቸው እንዳሉ ሁሉ ጽፏል ማለት ነው። እንግዲህ እኚህ ሰውዬ 666 መቀበል እንደሌለብን አጠንክረው በ audio video በልዩ ልዩ መልኮችም ደግሞ ገልጸዋል ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ እነኚህ በድጋሜ ልገልጽላችሁ የምፈልገው በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ከፋይፍ ጂ አሰራር ጋር በተያዘ ስለተቃጠሉት cellphoneኦች ነው። እንግዲህ እስከ ሰባ ተቃጥለዋል ይባላል። ሀያ ሁለት እርግጠኛ የሆነ አምሳ ሶስት ድረስ እነኚህ ሴልፎኖች እንደተቃጠሉ ይናገራሉ። አሁን እዚህ ጋር ቀደም ብዬ ፎቶ ይሄን እንግዲህ አንድ ታወር ነው። ይሄ ታወር ነው። ይሄንን ማጣት ይሄን ያህል ብዙ ታወሮችን ምሰሶዎችን የሴልፎን መቀበያ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ አሁን እኛ ለሰው ወደ ሰው ስንደውል ወደ አንድ ሰው ስንደውል የእኛ ቀጥታ ይሄ micro electronic wave የሚሄደው እዚህ ማስቶቹ ጋር ነው ማስቶቹ ጋር ነው የሚሄደው ማለት ነው። tower ኡ ጋር ይሄዳል። ከ tower ኡ ነው ወደ ግለሰቡ ሞባይል የሚመጣው ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ማቃጠል ማለት ቀላል እንዳይመስላችሁ። እና አሁን ከዚህ የተነሳ እንግዲህ 666ን ቁጥሩ መቀበል የለብንም በደማችን ውስጥ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ሲባል አሁን እኛ ወደፊት በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ያለን ሀገሮች ይህንን የድሮ ስልክ ይሄ በ wire ያለው አገልግሎት አንዳንድ ቦታ አሁን ግልጋሎት እየሰጠ ነው። በሱ መጠቀሙ አንዱ አማራጭ እንደሆነ ሰዎች ይናገራሉ። እንደውም አንዳንድ በሰለጠኑ ሀገሮች ዋይፋይ ይሄ wireless የሆነውን ይሄ ሞባይል cellphone አይጠቀሙም። አንዱ እሱ ነው። ሌላ በርክሌ በበርክሌ ከተማ ውስጥ የወጣውንም መረጃ አያይዘን ሞባይሎቻችንን ስልኮቻችን ክፍት አድርገን ማስቀመጥ እንደሌለብን እና የሰውነታችን electrons የእኔ ሰውነት የተጎዳለ የእኔ ጓደኛ የተጎዱ ሁለት ሰዎች አሉ ሊጎዳ እንደሚችል እና ፋይፍ ጂ እንኳን ቢመጣ ከቴክኖሎጂ አኳያ ሰዎች ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ግን ጀርመን ነበረች ይህንን 5G ን የሰራችው። ግን ቻይና አስቀድሞ የገበያ የፖለቲካ ውድር አለ። የፖለቲካ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ የቴክኖሎጂው ባለቤቶች ማለትም የ 5G መስራቾች በተለይም ጀርመን የአጠቃቀም ጥራት ከፍተኛ ደረጃ አለመድረሱን እንደተረጋገጠ 5G cellphone ከፍተኛ ፍጥነት ቢኖረውም ትልልቅ ህንፃዎችን ሰንጥቆ በጥራት መልእክቶችን የመሸከሙና የማድረሱ ጉዳይ አጠራጣሪ እንደሆነና data ዎች ላይ ችግር ሊፈጥር እንደሚችል ታስቦ ነበር በ2025 ይወጣል የተባለው። ስለዚህ ፎርጂ ስሪጂ ፎርጂ ላይ መጠቀሙ በጣም safe እንደሆነ በጥንቃቄ ማለት ነው። ከሰውነታችን የተወሰነ distance አርቀ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በማጠቃለያ ላይ ምንድን ነው የምተውላችሁ? ይሄ 666 chip ሲገጠም አንቀበልም የሚሉ ሰዎች ያላቸው አቋም ከቃሉ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ህብረት፣ የሚቀበሉ ሰዎች ደግሞ ያላቸው ልልነት፣ የተቀበሉ ሰዎች የሚጠቀሙት ጥቅም፣ የሚጎዱትን ጉዳት ይሄንን አሳይቻቸዋለሁ። ይሄ እንግዲህ በእውነት እኔ ከፍተኛ የክርስቶስ ኢየሱስ ተከታዮች ለሆናቸው አማኞች በሙሉ ወደ ጌታ ለምትመጡ ሰዎች በሙሉ ይሄንን ምክሬን ይሄንን ትምህርቴን ሳስተላልፍላችሁ የአርባ አራት ዓመት ምጥ ነው ማስተላልፍላችሁ። ታላቅ ምክር ነው ይሄ። ልብ በሉ። ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ ግንኙነት እንዳለው ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ ከሰባቱ ራሶች ከዘጠኙ ከአስሩ ቀንዶች ጋር በተያያዘ ያለውን ግንኙነት በጥራት ነው ያስተላለፍኩላችሁ። ታላቅ ምክር ነው። የድሃ ምክር ይባላል። ይሄ የኔ ምክር ማለት ነው። አገኛችሁት? ምክር ከድሃ ነበርሽ ማን በሰማሽ ይላሉ አባቶች። ሰምታችሁኛል? አሁን በኢትዮጵያ ያለው እኮ ችግር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የፖለቲካው ችግር አንዱ ሲናገር የሚሰማ ስለጠፋ ነው። ሁሉም ሰው download እያደረገ እያነበበ እያነበበ ሌላው የሚለውን እየሰማ በቃ እስቲ እከሌ ምንድን ነው የተናገረው ትክክለኛ ነገር? የእሱን ሀሳብ ለምንድን ነው ሄደው እንዴ? መሲሁን ኢየሱስ ክርስቶስን አንሰማም ብለው አይደለም እንዴ ከመንጋው ተለይተው የጠፉት? አያቸው። እኔ የተቀበልኩትን ነው ማካፈላችሁ። ይሄ የእውነተኛይቱ ዳግም ልደትን ያገኘች ቤተ ክርስቲያን ድምፅ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ብቻ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ኃጢአቷ ነስቶ በመንፈስ ቅዱስ የታተመች እሷ ነች። የእሷን ድምፅ ነው ማስተላለፍ። እሷ የክርስቶስ ወኪል ናት። እኔ ደግሞ የዛ አካል አንድ ሰው ነኝ ማለት ነው እና ይቺ ቤተ ክርስቲያን ጥሪ አላት። ለእናንተ ጥሪ ታቀርባለች። ከረከሰ ህይወት እንድንመለስ ክርስቶስ ኢየሱስ ቅዱስ እንደሆነ በደሙ በፈሰሰው ደሙ በቀራኔው መስቀል ላይ በፈሰሰው ደሙ ያነጻቸውን ሰዎች ነው የዘላለም ህይወት የሚሰጣቸው። ይህቺ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት አላት። ትምህርቷ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያተኮረ ነው። በተለይ ዘሌዋውያን 17 ከ11 እስከ 14 እንደገና ጠቅሰዋለሁ። ህይወት በደሙ ውስጥ ነው ይላል። ወገኖች የሚደንቅ ነው። ደማችን አንጎላችን ውስጥ አለ። ደማችን ውስጥ እንደውም ነጭ ደም ሴሎችና ቀይ ደም ሴሎች platelets የሚባሉትም በመቅኔ ውስጥ ነው የሚፈጠሩት። የሚገርም ነው። በአጥንት ውስጥ ነው የሚፈጠሩት። እያንዳንዱ ህያው ፍጥረት ውስጥ ደም አለ። በደሙ ውስጥ ነው ህይወት ያለው ወገኖች ስለዚህ ህይወታችሁን ደማችሁን ለ chip መስጠት ማለት ለልዩ ልዩ በጣም ረቂቅ በጣም ረቂቅ ለሆኑ ግን ለመጀመሪያ አሁን chip ን በተቀበላችሁ ለመጀመሪያ አስር ዓመት አምስት ዓመት maybe እንደው እስከ አስራ አምስት ዓመትም በጣም ደስ ብሏችሁ ተጠቃሚዎች ሆናችሁ በቃ ልትመላለሱ ትችላላችሁ። አገኛችሁኝ? ዲያብሎስ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ ይላችሁና ከእግዚአብሔር በተቃራኒ መልክ ነው የሚያርቃችሁ። 666 ቺፕ ማለትም እንዲህ ማለት በቴክኖሎጂ ይጠቅማል። በጣም ብዙ ነገር ተናግር ያለሁኝ። ስለዚህ በእውነት እንዳትታለሉ። በጣም እንድትጠነቀቁ እና ልብሳቸውን አጥቦ በበጉ ደም አነጹ ይላል። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በቀራኔው መስቀል ላይ የፈሰሰው በኃጢአት ምክንያት የተጎሳቆለውን ሰው ለማዳን ነው። 666 ጂፕ ደግሞ በሰው ደም ውስጥ የሚቀበረው የተጎሳቆለውን ሰው የበለጠ አጎሳቁላ በገሃነመ እሳት ውስጥ ለማስገባት ነው። አትጠራጠሩ። ከአውሬው ማምለጫና ወደ እግዚአብሔር ዙፋን መቅረቢያ ብቸኛ መንገድ፣ መንግሥተ ሰማያት መግቢያው ብቸኛ መንገድ ክርስቶስና በመስቀል ላይ የፈሰሰው ደሙ ብቻ ናቸው። በክርስቶስ ኢየሱስ ደም፣ በመንፈስ ቅዱስ ደም፣ በመንፈስ ቅዱስ አሰራር መታጠብ መታተም የርስትን መያዣ መያዝ ነው። በደም ውስጥ ቺፕን ማስቀበር ማለት ሕይወትን ለሰይጣን ስላሴዎች መስጠት ማለት ነው። አትጠራጠሩ። ከአውሬ ወደ ዋናው በርና መግቢያ ወደ ክርስቶስ ነው። ዘንዶ ክርስቶስ ከሞት በተነሳ ጊዜ የሞትና የሲኦልን መክፈቻ ለክርስቶስ በማስረከብ አውሬውና ሐሰተኛው ነቢይ ከአለቃቸው ከዲያብሎስ ሺህ ዓመት ቀደም ብሎ በዲን ወደሚቃጠል ወደ እሳት ባህር በመጣል የዚህ ዓለም ገዢሞችም በአርማጌዲዮን ጦርነት ከክርስቶስ አፍ በሚወጣ ቃል በሰይፉ ይጠፋሉ። የኔም ብቸኛ ጥሪ እና መልእክት ይሄው ነው። እነሱ ይጠፋሉ፣ ከሚጠፉት ጋር አብረን እንዳንጠፋ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እንጣበቅ። ክብር ለእግዚአብሔር አብ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ወልድ፣ ክብር ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ይሁን። መዳን ለሰው ልጆች ሁሉ፣ ውድቀት ለገሃነም ደጆች ይሁን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ቅዱሳን እንግዲህ ዘጠነኛውን ምዕራፍና አስራ ሶስተኛውን ክፍል እዚህ ላይ ያጠቃለናል። መልካም የትምህርት የመስማት የማድመጥ የመመርመር ዘመን ይሆንልን። አጭር ጸሎት እናድርግ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ከፍ እናደርግሃለን፣ እንሰግድልሃለን። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ለወንድሞቼና ለእህቶቼ የተቀበልኩትን ማካፈል እንድችል ስለረዳኝ ተመስገን። ለወገኖቼ ሰሚ ጆሮ፣ አስተዋይ ልቦና እንድሰጣቸው ጸልያለሁ። ተቀናቃኙ ዲያብሎስ ወደ እነሱ እንዳይቀርብ ጸልያለሁ። መንፈስ ነፍስና ስጋቸውን በክርስቶስ ኢየሱስ ክቡር ስምና በክቡር ደሙ በመንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ አሰራር በቃሉ ስልጣን አጠርኩ። በዚህ በምድር ይህንን ትምህርት እንደሰማን በዘላለም ቤታችንም ደግሞ የዘላለሙን ቃል እንድንሰማ እርዳን። ሁሉ ለክብርህ ይሆንልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።